En este vídeo tutorial vamos a ver cómo introducir o insertar un LP dentro de otro que estemos haciendo. Nos colocamos sobre el nodo donde lo vamos a insertar, botón derecho e insertar LP en esta página. Seleccionamos el LP a insertar, clic en abrir. Vemos que nos genera PLP justo debajo de nodo donde lo hemos insertado.